ああいいよ俺払うけマジうんよしうわぼったくられとるわなんでいや観覧とか頼んでないよ俺おしぼりやからおしぼり取るよ、お金取るよ